Die gast heeft nog steeds zijn spawn protection hartjes. komt net van zijn eiland. Oh, ah, dat vind ik, wel, dat vind ik eigenlijk al schattig. ik vind dat echt heel vervelend. Maak hem Mensen moeten een beetje opschieten. Maak hem adopteren. tegen. ik <laughs> ga je niet tegenhouden. <laughs> <laughs> Nee. <laughs>